Tem uma surpresa pra ti, Cida. Ah, ah, meu Deus. Vamos passear, Cida. Vamos passear? Vamos passear? Vamos. Ah, meu Deus. vem. Vem. Vamos passear? Vamos passear, Dani? Hã? Ah, não. Chega. Neguinho. É agora que eu vou explodir essa porra. Que... Hã? Sai. O que, que vai fazer? Agora que eu vou explodir essa porra. Neguinho. Sai da frente. O que tu vai fazer? Se abaixa. Eita. <laughs>